відчути тепло твоїх рук, дай відчути тепло твоїх губ, віддавай своє серце до кінця. І я буду поруч з тобою все життя. Стоп, зупинись, ми дорослі люди, спокійніше, будь ласка, я так більше не буду. Навіщо сльози? Давай просто забудем. Хай все як раніше буде. Знай це, нашу воду мутить, показав просто зуби, ну ти ж не знаєш. Ні, не треба, куди ти речі збираєш. Ти кидаєш, що створили з тобою. Не думав, що доля може бути такою. Ти мій світ, моя надія. Одне ціле уже не ділять. Ти моє чарівне зілля тепер кохає зеленого змія Пройшов тиждень, місяць, рік, алкоголь, коріш, ти без неї не зміг, сам не знаєш, що тепер треба, чекаєш знак, мане з неба, лишився лиш камінь, там за ребрами, ти в своїх дебрях, там занедбаних, без неї згораєш, згораєш до тла, як листя, як річчя, як трава. Тепер не хочеш ні щастя, ні добра, а досі хочеш її тепла. Де відчути тепло твоїх рук поруч з тобою все життя. обман, ти любиш кокаїн І в твоєму житті тільки він один Я досі кохаю, а ти давно не ти Якщо також любиш, то дай мені піти Я пам'ятаю, та добре знаю, но вже нема Я не шкодую і залишаю далі сама Дай відчути тепло твоїх рук, дай відчути тепло твоїх губ Віддавай своє серце до кінця, і я буду поруч з тобою все життя, дай відчути тепло твоїх рук, дай відчути тепло твоїх губ Віддавай своє серце до кінця, і я буду поруч з тобою